Καλημέρα Λάνια, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα μαζευτούμε κάποια μηχανάκια και θα πάμε μία βόλτα. Ωραία μαλάκα παραλίγο ρίξω κράτος